Так, друзья, очень много вопросов по поводу удостоверения для несовершеннолетних. Да, это очень нужная вещь, ввиду того, что наши дети сейчас оказались в руках наемников режима. То есть директора заучи школ сейчас предали интересы народа, предали интересы детей и фактически осуществляют геноцид. Наши дети не защищены, поэтому мы выдаем ну, удостоверение несовершеннолетнего с запретом от родителя. Получить его можно членом Народного совета. А, многие спрашивают, как купить. Мы ничего не продаем. Для того, чтобы вы у себя в городе или в районе могли выдавать такие документы своим детям, необходимо создать Народный совет у себя в районе. Как создать Народный совет, я уже много раз говорила, также готова снова объяснить. Так, кладите, девчонки. Снова объяснить, рассказать, подсказать. Оставлю свои контакты под видео. Вообще для создания Народного совета очень коротко объясняю. Необходимо собрать сход от района. Необходимо собрать сход минимум 10 человек от района, провести его под протокол. Дальше необходимо связаться с... Ну вот первое удостоверение, я не снимаю вас, первое а. удостоверение детям уже э, выпущено, выдано на руки родителям. Продолжаем работать. Еще раз говорю, для того, чтобы ваши дети получили удостоверение, фактически защиту от Народного Совета, Необходимо создать народный совет там, где его нет. И тогда вы сможете выдавать удостоверение своим детям. И все те лица от РФ, которые пытаются нарушать наши права, будут знать, что, что за нашими детьми стоит э, народ, стоит сила, стоит народный совет.